Hello dan Assalamualaikum bersama saya Sofwan kembali semula dalam preview sejam Dan hari ini kita ada game yang agak lawak untuk dimainkan Game yang bertajuk God Simulator 3 Ini yang paling latest sekali Aku pernah main God Simulator 1 Aku pernah main God Simulator 2 Dan hari ini kita akan main God Simulator 3 Game ni boleh main multiplayer uh, Tapi aku akan main single player hari ini Sebab kita nak buat preview sejam je Dalam masa sejam ni tengoklah berapa banyak Benda yang aku boleh buat Ha, berapa banyak eh. Aku pakai game ni controller sebab macam biasalah kan. Ha, controller support. Alright, kita ada intro eh. Boleh, ooh. God Simulator 3. So intro ni reference kepada Skyrim eh. Tak silap aku. Hey, yang ada naik ni. Ya. I'm your new owner. I will look back at you, but I need to look at the road. Yeah. Safety first, you know. 10 and 2 and all that. Anyway, this is the perfect time to give you all the backstory you need. While you sit there looking around, exposition as they call it. Most Banyak gila kambing. Lot, right out to save. Oh look, pigs. Oh pig. All right. close one. Where was I? All right. I should really start explaining things before this intro ends. Don't have too much roll left. Ya, even menara tu pun sama macam Skyrim weh. Okay. So, saya ada naga jatuh apa? I captured you because you have quite the reputation wreaking havoc in Goldville. oh, dia reference ah Goldville kan yang first and then ui langgar tu seorang weh. Not sure how much of that is true though. A lot of copycats or copy goats popping up here and there trying to steal your fun. But that was The And this is now. And now you're mine. I'll train you to become the best goat ever. You okay. Feel, feel rich. Dia nak train nak melatih goat ni untuk apa? Pertandingan. You know this is a multiplayer game, right? Yep. Tapi aku main solo je. Here we are. Let me just come round back. Oh tu menara tu Menara tak, eh, Pakai controller rasa lah cinematic betul Menara Skyrim Hey hey Look at me Now look over there See that thing That tower Yeah That gold tower that looks super Bukan kena apa kena be Kena pancung ke You see it Right over there Just follow my finger. That finger's your home from now on. Oh, 이 되게 로마기대. Rumors online that those goat towers are some kind of entrance to a secret place. Okay, secret. That sounds a bit too out there, if you ask me. Maybe you should investigate. Boleh. Just promise me you'll go to the goat tower after this way too long intro ends. Man, to be honest, I can't believe you haven't skipped yet. Well, since you're still here. Boleh skip? Oh, boleh skip. Oh boleh skip intro Now, tak apa. Get out of a Skyrim cart and go to the go tower. Have fun. Please don't refund. <laughs> Bye. Okay, lah tu kita tengoklah intro dulu. Okay. So move God Castle. Woo! Alright. So controller dia tadi waktu synchronize. What? Ini macam Assassin's Creed. What the heck? Yelah DNA Assassin's Creed kan? I don't know eh Maybe kita boleh teleport ke situ Cool Synchronization complete So apa adalah rumah dia Mari kita tengok Aku akan cuba untuk explore Sebanyak mana yang boleh lah kan Dalam game ni kan So mula kita pergi atas dulu Kita tengok apa yang ada kat atas uh, ah, RT headbutt things Okay kita headbutt kau dia Alright satu Okay satu Dua Tiga dah Lick and grab Oh itu okay Jilat tu Ooh, Apa ni Open the main door Ui Ui Oh dia ada scan ke apa sakit. Ini Assassin's Creed gila. <laughs> oh, ada chain. Ada story ke eh? Ada enam chain. So, dua dah buka. Receive your first reward. First reward. Oh, depan ni kot. Speed to wall, and jump to it to wall right. Oh. Ooh! <laughs> Receive reward. Let's go. Okay. Chain yang pertama dah dibuka. Tak tahu aku buat apa tapi dah buka. Oh. Ada enam chain. Okay. Agak-agaknya bila buka semua apa dah jadi kan? Tak tahu. Wish, ada geng pula. Dengan safety helmetnya. Dengan mobnya. Oh dah bersih kan dah Okay so mission kita maybe nak Jadikan tempat ni cantik And kita boleh tahu secret di belakangnya Probably ada ending Tentu aku yang second ada ending kan Good castle alright Absorb wisdom Ooh, Private club Jump Ini macam Apa ni called you. okay, enter your name every instinct. Mini game. Do a backflip, okay. Alright, apa dia kata tadi? Press tab. Okay, apa benda instinct ni aku tak faham. Instinct. Quest, mini game, collectible, wardrobe, illuminati rank. Oh. I see. Okay, do a backflip. Backflip macam ni lah kan. Macam mana je? Hop, hop, hop. Okay, aku kena pergi next area. Baik, jom. Yup, okay. Aku rasa aku tahu. Kita lompat ni kita. Ha, ha. Uh, bangun, please. Okay. backflip. Okay, kita baby kena baby kena buat daripada tempat tinggi. Okay. So, tiba masanya untuk kita explore. Alright, macam aku dah tengok map. Sini ke? Bukan. Respawn. Alright, kita ada map kat sini. Okay. So, kita ada God Tower. Kita ada area apa ni? Uh, King of the Hill. Ni mini game je. Ni kalau main multiplayer, okey lah. Player, kita ada apa ni? This a season for harvest. Alright, aku sebenarnya main Nintendo Switch. Alright, jadi bila aku main game PC ni ah, butter cancel tu aku macam pening sikit. Okey, tapi tak apa. Just slow kita akan berjaya. So jom kita pergi ke first tapi kita link dulu. Hmm, dah lah. Ah. Ah, makan kau. Why me eh? Right. Oh, kita hop, hop. Ah, itu combo. Kita boleh memandu eh. Let's go. Okay, drive. Ada boost siap weh. Ah, langgar. Oh, wui wui no no. <laughs> Okey, aku tahu. Hilang masa je kita buat backflip. Hop. Hop. Yep. There Asal dia terkentut. Allahu Akbar Jatuh pula Bangun bangun bangun Okay Okay Go go again go again Aku dah buat backflip Come on Okay okay come on Tinggi lagi Saya nak backflip Okay tu dia Aku tak tahulah macam mana nak backflip Oh maybe aku kena ni kot Langgar kot. Aku rasa. Sekejap, kita try, kita try. Wah, wah, wah, wah. Okay. Triple jump. Ah tu Triple flip lah tu <laughs> Okay jom jom jom Kita pergi ke Next area kita Walk up to the ladder To climb it Ooh, jap Sabar Bet ya sign new event. Apa kita boleh bagi sini? Uh, minyak tak ada. Okey, ni minyak. Alright, ambil. Hop. Oh, pecah dah. Boleh boleh boleh naik tak ni? Alright, tak boleh. So aku kena cari maybe masukkan ni kot. Yeah. Jilat, jilat, jilat. Jilat, jilat. Alright. Go, go, go. Masuk kalau ni. Oh, sangkut. Alright, tak ada apa. Dia setiap area, dia ada puzzle dia tau. Alright. <laughs> Tapi, <laughs> game ni, aku tak tahulah. Memang betul-betul Gila betul game ni Okay Go go go Apa ni Ah, ni ada benda, benda macam Pemberat ni Sekejap Oh tu dia Ah! Barang apa tu aku tak dapat Aku nak Aku nak barang yang kat atas tu Hai, Aku nak Okay, bagi aku barang yang atas tu No Oh my god kambing ni Eh tak boleh duduk diam kambing ni Tengok again again again again Right Eminate daripada sini yes Dapat Customization hydrator 2000 So customize your good Macam mana nak customize kepala kita ada ni boleh pakai tak Boleh Alright Tapi aku tak tahu puzzle ni puzzle apa Alright. Aku rasa kita kena cari minyak hitam. Mungkin atas tadi kot. Yang batu tu. Alright. Jom kita try angkat ni. Boleh jilat ke? Tak boleh. Set. Ah. Oh, skill here. I see. Jilat jap. Aku dah bawa masuk dalam ni Okey, okey, okey Oh, sangkut pula Nah Okey, aku tak tahu Aku tak faham Apa dia kena buat kat sini Okay, what, maybe what, maybe one more Maybe one more Maybe Ada lagi tak air botol Okay, boleh Okay, boleh Alright Nah I don't even know. Alright, tapi tak apa. Kita pergi area lain pula. Sebab area ni nampak macam aku tak faham nak buat apa. So, jom kita pergi ke sana pula. Alright. <laughs> Ada dah tu kena cari minyak sebab kita nak tengok area-area dia je. Ah, ah, ah. Aku adalah kambing yang baik, guys. Alright. Okay, new event Green Town. Apa yang aku buat kat sini? Alright. Welcome to Plant School. Fertilizer letak dalam tu lepas tu. Alright. Mana fertilizer dia? Ni ke? Ni buat apa tidur ni eh? Makan gaji ke? Alright. Water jug. Let's go. Mana air dia? Allah, pecah dah. Ah, pecah dah. Ha, aku bukan faham pun apa benda vision ni kau tengok ni. Dia suruh cari Salah. Ah, ha, kerja kerja. <laughs> Boleh pula dia ter terjatuh pula naga. Ah, Lenny Jacobsen. Okey. Oh ni dia fertilizer Aku saya jumpa Let's go Right Okay There you go Aku tak tahu dah kena zero kau ni. Okay ni step step Ni step yang kedua Okay Oh jadi bye Alright Nampak tu guys Nampak Nampak tak proses dia Okay Okay so tu one yang kedua kita kena bercakap dengan dia Sampai dia ni What the heck Oh <laughs> Tinggi mana ni <laughs> Aduh Right kita ada gear baru Okay kita ada gear baru Sekejap ni kita nak uh, level up Okay gear baru kita ada pack pun pakai Upgrade mesti upgrade Kau tengok apa, ingat apa Right, quest uh, Grease up the machine Itu aku tak faham Okay Gold castle uh, Ni rank Oh rank ni yang menyebabkan kita buka Boleh boleh boleh tinggi lagi ke? Sampai ke syurga boleh? Ha? Aku, aku nak try pergi Setinggi boleh? Sampai game crash boleh tak? Kau biar betul apa di atas ni? Ha. <laughs> Tinggi je. Alright, maybe tak ada apa-apa. Maybe tak ada apa-apa tapi aku macam nak tekan sampai atas. Nak tengok developer ni buat sampai tinggi mana Alright, aku tekan lagi 10 kali Sebab kita dah tengok benda lain juga 2 3 4 Yang penting kita ada accessory 5 Okay, dia save Kenapa dia save? 8 9 Okay, tinggi sangat Aku tak tahu apa ada hati Maybe ada secret Let's go Woo, Macam mana nak buat backflip frontflip. Aku tak tahu Alright. So, yang tadi tu uh, uh, pasal Greece tu, oh ada kawan baru. Ah, kawan baru. Okay. So kita kena cari uh, Greece. Uh, dapat ikan ke? Dapat ikan ke? Ha? Dapat ikan ke? Dapat ikan ke? Ha. Siapa sutang ikan? aku tak boleh naik aku tak boleh naik alright sabar Wah, kena hako pako kita okay, go Allahuakbar jatuh pula okey alright kat mana agaknya grease tu sebab dia item dia selalunya dekat-dekat sini je oh grind ada grind lah apa tadi grind oh Ingat apa skateboard Woo! Alright. Kat mana Grease tu eh? Ha. Interesting. Ada cheese. Ya, aku mesti nak betulkan mesin. Oh, tu kot. Aku rasa dalam ni. Ni kan? Yes! Barrel. Aku rasa. Yapsa! Yapsa! Hitam, woi aku! What? <laughs> Dia yang hitam Sekejap <laughs> Aku masuk dalam ni Aku dah hitam Okay dah hijau Dah hijau Alright oh, <laughs> Siap Aku tak lah. Macam mana Aku boleh hitam Dia hitam Alright Gear unlock Let's go Model Gear unlock Okay Kita dapat model trailer. What? What is this? Oh, boleh beli 999 sushi. Oh, trailer kat belakang kita. Wow, kita dah ada trailer. So, benda ni dia scale. Alright. No, aku nak Alright. Aku nak scale jadi besar, jadi kecil, jadi besar. So, diorang nak buat biar Sekejap ni aku jadi besar Weh aku jadi kecil No Aku jadi ketot No Jadi besar balik apa kata Kalau Aku masuk tempat ni banyak kali Adakah aku akan jadi gegasi <laughs> Okay Adakah Bapa Aku jadi besar Baru nampak skin Oh Baru nampak skin. no, oh, okay, one Alright. Okay, besar mana aku boleh pergi? Aku pun tak tahu. Okay, last. Alright. Okay, aku rasa besar ni boleh tak aku banyak tangga? Boleh, siap. Apa benda siap game ni? Alright. Boleh. Okay, apa data ni? Okay, next area. Kita jangan buang masa kat satu tempat, okay? Kita ada sejam je. Ah uh, kita akan pergi. Okay, ni dah buat dah tadi kan. Harvest fishing in bulk. Let's go. Take this tu. Hop. Bang. Allah Akbar. Bang bang bang. Mari kau. Ikut semua, ikut semua. Ikut semua. Alright. Mari sini. Mari. Nah, kentut pula dia. Eh. Alright, fishing in bar, new event apa benda ni? Oh, ini pakai mercun gila. Mancing ikan. Para otak dia. Walaupun tempat ni dilarang mancing. Bo! Woo! Yeah tak ada kena-mengena pun dengan mancing tu Tapi <laughs> Kita berjaya letupkan Apa request kat sini? Uh, do it the noble way Sekejap mati ke mamat tu? Okay, aku dah habiskan bom bomban semua Aku rasa You remind me of my ex Okay aku dah habiskan bom semua Tak apa Sepatutnya aku Baling semua bom dalam ni Eh, eh kau kau hajar eh Get away from me kau cakap kat aku Nah kau Right Next area Tak apa Aku tak tak tahu kalau dah benda yang dah settle tu Dia datang balik ke tak Infection notice Allah Tercancel pula aku nak tanda tempat dia Aku yakin map Oh map dia akan unlock lagi eh Alright I see Tak apa Kita tengok map first dia dulu What the heck Kenapa aku jadi macam tu Oh dia punya sprint macam ni eh. Oh dia apa ni? Oh, oh what? nice Forbidden fruit. Apa ni? One piece ke? Boleh ambil tadi? Oh, tak boleh eh? Dilarang. Tak boleh ambil. Uh. Okay, ya, aku nak kekal jadi besar ni ke? Yes. Okay, episod ni jadi besar je. Biar kau rosak game ni. Okay, soalannya macam mana aku nak naik atas tu? Boleh. Kalau kambing ni semua oh, solar power. <laughs> Kalau kau tengok kan, grafik dia not bad jugalah kan. Memang cantik lah. Uuuh, pecerobohan. Okay. Only grease tadi ni, aku suka grease ni. Oh, hitam. Mari join, geng hitam geng hitam eh. Alright. Ah. Uh, Sudah senja. Oh my god, silau. Okay, jom. Eviction notice. Kita kena halau orang ke apa? Relocate the resident. Ah, uh, relocate. Okay. Ah. Uh, alright, aku boleh ni ke? Mandu ke? Lounge hook. Okay. Ah, siapa lagi Oh tu tu Okay So aku rasa apa kita kena buat Kita kena Apa ada tangan tu Eh apa tu Ada panah peti pula Siu betul Oh <laughs> Aku kena tarik rumah tu ke Ah. Uh, all right, all right, right, go, go. Okay, okay. There go. Ah, cabut rumah kau. <laughs> Aku tak boleh lagi ni lawak sangat lah. Cabut rumah weh. Dia halau macam tu je. Cabut. <laughs> Apa dia bawah ni? Ada secret ke? Aku dengar macam ada something shining ni aku 머리 약자 더블 아이 어 블락강 이거 Aku tak 더블아 내가 먼저 아래 썸티 샤이니 아 블락 길이 I don't know 따뿔라 next next area kita merosakkan tempat-tempat ni uh, kita pergi belah sini pula Needle in the crate stack. Let's go. Alright. Oh, aku dah. Aku comel tu slow. Aku nak pinjam kereta ni boleh tak? Bro. Bro. Hijack. Let's go. Oh, okay. Aku nak pergi. Bye. Gerak lu. Dia siap ada nose way. Tak payah main ni full speed unbound. Main game ni je. Right? Kenapa nak main ni full speed unbound? Sedangkan boleh main game ni tukar jalan sebenarnya tapi tak apa. Aku nak pergi situ. Kita rally rally. Woo! Game ni memang macam-macam boleh buat. Alright, aku main enjoy uh, Ghost Simulator 1 dengan 2. So 3 ni memang lagi best lah kan dengan grafik yang lagi cantik. Aku tak tahu macam mana aku boleh jumpa jalan ni. Tengok. Baru lah GTA. Okay, kita try grinding kan. Tengok. What? Alamak, tak jadi. Jump. Ah, uh, metal fence. Okay. Uh, aku nak try grind kat atas tadi. Cuba saja. je. Ah, uh, uh, okay. Okay, try dia sekali. Okay, okay. Here go. Alah, tak dapat. Okay, kita dah sampai ke... apa, tak apa. Kita dah sampai ke stesen minyak. Korang faham faham je lah Kelas cuci minyak kan Takkan tak faham kot ah. There we go Barulah good Simulator Aku tak boleh masuk market ni sebab kecil sangat Eh, aku kecil sangat Aku besar sangat Okay, needle in the cradle stack Find the bathroom key Oh oh. Oh, dah buka ni eh. Alright. Bathroom key eh. Kat mana? Oh, dalam ni kot. Ataupun dalam ni. Ah, sini ada mekanik. Construction light. Itu ke key dia bukan right, ah, Ni macam Ni macam tak sure sikit lah Sebab kena cari kunci kan Tapi kita try Okay aku rasa aku dah reset balik Jadi kecil kot Boleh tak Oh apa tu apa tu Kenapa kena lettering tu Okay Aku rasa aku dah reset jadi kecil balik Alright Macam mana tak? Dah reset Okay Respawn There you go Alright Ah, uh, dia respawn kat mana ni? Okay, let's go. Alright. <laughs> Kita try. Eh, sekali. Dia macam mana? Oh, balance. Kita kena balance. Okay. Alright. Okay, macam mana nak balance? Biasalah kita baru naik basikal. Okay. <laughs> Bagilah aku setapak je, please lah. Uh, okay, aku, aku give up, give up, give up, give up, give up. Alright. So, kecil ni laju sikit. Ah. Oh, ya, ya, ya. Alright, alright. Kita dekat tempat tu. Jom kita cari bathroom key. Masih boleh naik balik. Alright, tak apa. Okay, ada siapa-siapa nampak bathroom key tak? Alright, maybe dalam mekanik ni. Ha, rindu pula besar kan. Bathroom key. Dalam kedai ni mungkin. Apa ti kedai ni dah betul. Okay, Assalamualaikum. Alright. Marah nampak. Kau koi. Okay. Ada bathroom key tak? Ah, aku dah bathroom key. Alright Aku rasa Mission ni Kalau dia punya kunci tu sekecil-kecil alam Memang aku tak nampak lah Wow Wah Baik Good look tasty eh Oh ni Tesla Oh Tesla Tesla punya Ni kenapa ni Kenapa biar saya tolong Right Kenapa okay, Biar saya tolong Ya, itu dah caranya. Tak ada kerja lain eh. Bukan nak membantu orang kambing ni. Merosakkan orang je. Tapi mana kunci nak masuk bilik air tu ah? Woo! Dalam ni go, dalam box ni. Salah satu ada box ni. Okey. Faham. Um. Oh, apa? Oh, ikut eh, cuaca yang lelo sikit. Alright. Jangan kata dalam box ni. Salah satu box ni. Pisang. Aku tak nampak buki. Yup. Lovely day. Ah. Uh. kau ni. Ah. Alright. Aku rasa aku tak tahulah kat mana key dia. Aku tak tahulah. Oh, dalam ni kot. Maybe. Dalam toolbox ni. Tak, dia memang, dia memang kunci. Oh, atas tu ada juga. I see. Alah, aku dah, aku nak, aku nak pergi situ. Tengok guys Aku dah Tagih Alright Kita boleh pergi dari sini kot Yes Hop Yes Bukan tu semen Tipu tu tak ada kunci langsung Tipu Box Oh ni ada lagi box Yes Aku jumpa Haha Besar tu kunci dah Tepi tepi tepi Nah Pergi tandas Besar siap kunci My word Siapa yang berak ramai-ramai dalam tu Oh <laughs> Aduh Ui dapat dia weapon Oh my god Apa dia tu plunge <laughs> Okay So Coming aku dah upgrade lah. Okay Next Next area Oh ni kenapa semua mati ni terbakar Oh my god Alright <laughs> Gila tu game ni Alright, next area. Ah, kita pergi ke Oh, dia kalau mission tu macam macam still ada lagi lah kan. Daripada harvest. Oh, maybe yang ni kita memang kena pergi sampai atas. Aku rasa missionnya tak habis lagi. Ya. Yeah. Tapi aku dah just nak check-check je lah. Tempat-tempat. Ada kereta tak? Yang boleh aku rompak. Apa barang jalan kaki ni? lah, Kambing premium. Mana boleh jalan kaki? Okey tu ada. Polis stop Allah Kau hajar polis ni Kau hajar Boy Bagi aku Dekat je kan Masalahnya nos dia Tak berhenti-henti lah Alright Aku punya control pun untuk kereta ni uh, best lah Tapi untuk kambing tu kau jangan minta lah uh, Memang dia saja sengaja Bagi susah Alright Okay Let's go Alright sini Apa ada kat sini Secret Oh, children of the hay What Sacrifice some scarecrow Ah. Kekro mana pula datang ni? Aku cari burung gagak. Oh. Maybe dekat sini. Ni ke? Oh, Scarecrow. Yup. Ni, ni orang betul ke? Perotak dia. Takkan ni orang betul kot? Kau biar benar. Nampak skill ni macam orang betul tu tak keras pun. Nah. Satu untuk biasa. Tu syaitan. Kenapa dalam game ni ada syaitan juga? Kalau aku sacrifice orang betul boleh tak? Boleh tak? Zap! Akak sini kak. Akak mari join saya. Kita akan korbankan akak. Ke dalam bulatan merah ni. okey akal tu tak boleh akal tu tak boleh dia kena scarecrow juga eh ui ui tembak bhai mati dia macam-macam mati protect apa ah mati dia macam-macam ui mati tu menimba-nimba bhai sini kau alright Makcik tu boleh aim eh. Makcik tu dulu waktu dia muda, dia main Valorant. Okey. Dua. apa agaknya? Eh? Nak kena hantar ke uh, bulatan syaitan tu. Aku pun tak tahu. Right, Scarecrow lagi. Scarecrow. Saya mahukan Scarecrow. Garam tu kambing ni. Alright. Takkan dua je. Tak ada yang lain ke? Oh tu tu tu. Simpan dia simpan. Ada. Ni orang. Oh ni bukan orang. Okay. Oh dia kena cari benda tersembunyi lah pula. Alright tak apa. Cari benda tersembunyi ni kita okey. Okay harap-harap tiga je lah. Ah. Kalau lebih daripada itu, Aku dah tak tahu kat mana Alright Aku tahu tiga je Nah Ambil Dia punya mission dalam game ni yang short Aduh setengah orang dia suka main Wah bergabung sekali tiga Oh jadi Peladang kepala besar Weh tak ada muka siap Oh jap aku jadi What the heck? Aku jadi scarecrow. Oh ni. <laughs> Okey aku jadi orang. Haha. Oi aku jadi orang baik. Setelah eh ada grab ah. Grab. Setelah menggunakan teknik Edo Tensei. <laughs> Edo so dia ada juga uh, jenis-jenis ni lah eh. Uh, kambing. Oh kita boleh jadi uh, ah, roh-roh juga. Kita boleh jadi shark 30 ribu Apa lagi? Beli lah Yap Itu dia Pernah tak korang tengok Jerung <laughs> Bergerak Di atas jalan Oh tak dia pakai skateboard bye What Ni bukan kambing gila Ni apa? Oh, ini tempat tempat taksi. Alright. Lagi best daripada GTA ni lah GTA 6 sebenarnya. Alright. Okay, kita akan pergi next area. Oh, aku dekat tempat baru. Oh, ni nak lock. Area ni got tower eh. Macam dia buka. Area barulah. Money, mari mari Woo! Allah, where? Okay, aku rasa better kita jalan kaki. Alright. <laughs> better kita jalan kaki. Tapi aku suka soundtrack yang ah, lama lagi dia macam kelakar sikit. Dan ni nampak macam soundtrack yang menenangkan. Synchronize ni memang sebiji Assassin's Creed. Okay. Let's go. So God Tower ni dia sambung dengan God Tower yang lain lah. Ke macam mana? Kita boleh masuk ni boleh progress juga. Sebab kita dah unlock Amerika eh. Kita dah unlock. Ah, uh, ui ada lab eh. Wah, oh, ada kolam. Baik. Masanya untuk kita menjadi jerung dan pergi ke kolam tu. Tapi tak tahu kat mana. Alright, kita try masuk jap. Kita tengok berapa-berapa air yang dah dibuka. Tapi aku buat-buat ni banyak juga rank yang dah unlock. Tiga sebenarnya, yap. Ya, dapat apa? Reward apa kita dapat? Unlock lah, wahai pintu. Ya. Yeah ada wine. Weh, dia terbuka ni pula. Mak ai. lah dia orang. Detail gila weh. Dia orang buat benda ni. So gereja ni akan advance, advance lah. So ni dia ada bagi tahu berapa lagi tinggal lagi. Bar dia nak level up. So <laughs> yeah. gila betul. So kali ni lagi polish lah. Tapi bukan nak kata lah. Okay malang bukanlah malang ke macam uh, Game ni Kalau korang nak beli Dia tak ada kat Steam Right Korang kena uh, Beli dekat Epic Games Okey, aku akan letak link kat bawah ah, Kalau korang uh, berminat Maksud ni area baru ni Banyak juga mission uh, Swedish Assemblies Let's go Right Kalau boleh kita cari tempat kolam tu kan Kalau boleh lah Di atas ni Kenapa aku daripada kambing jadi jerung Shark simulator Tak apa jangan kisah Eh aku pergi mana ni Aku nak ke mission tu Atas ni ke Atas tu kot Golek-golek jerung ni Ni apa Wisdom Oh Oh nak kena esok sampai habis ke eh? Ada berapa shrine Oh Okay. Swedes assemble. Help. peace of Sweden. Alright. So aku kena tolong buat aku maybe kena jadi ni kot. Jadi kambing biasa je. Alright. Alright, there you go. Aku akan tolong. Dia nak buat apa Sweden? Alamak, Sweden macam mana? Oh. Sweden murah murah aje. Murah eh? Mudah. Okay. Oh, yang kena buat. Kena buat. Kena buat bendera. I can fly, lul. Alright. Uh, bola, maybe? Okay. Aku tak tahu. Aku tak tahu maksud dia. Uh, help Sven build, build a piece of Sweden. Oh, kita kena kutip. Bawa benda-benda ni kot lah. Nah. PewDiePie. Ini PewDiePie kan? Aku tahu. Kita jumpa PewDiePie. Let's go. Alright. Uh, ah, apa lagi ada? Okay, art. Apa ni? Apa maksud dia? Aku tak faham. Boleh buka tak pintu ni? Tak boleh. Ah, okey. Atas ni ada apa tak? Jangan marah bro. Jangan marah. Relax. Okey, Suikia. Oh, maybe aku kena tanduk. Lepas tu dia jadi item eh. Ah, I see. Dah. 小点笑。小了个。Okay, aku tahu dah, aku tahu dah. So, kita kena ambil packaging. Oh, ni, Sweden. Kita kena ambil packaging-packaging yang ada kat sini. Oh, dalam ni ada. Ada orang hantar delivery punya. Eh, I see. Ini betul rumah PewDiePie eh. Kita jumpa PewDiePie tu dalam game ni. Ya. Felix Kejelberg. Mari kau. Betul PewDiePie ke tengok? Dengan rambutnya. PewDiePie zaman dululah. There we go. Dia nak buat apa ni? IKEA ni pelik-pelik lah. Oh, meja kot. Meja, meja. Ya. Yeah. What the heck ni bukan meja Barang-barang apa Ikea Ikea ni memang pelik Dia buat portal weh Weh weh weh tu deng Ah Kaki pun sinon susah Ah Oh aku masuk ke dimensi lain Wait a minute. What is this? Dimension apakah ini? Uh, aku terperangkap. Oh tak. Oh aku masuk dalam gudang IKEA. Wait what? Rupanya kalau kita bina barang IKEA. IKEA. Kita akan masuk. Ke gudang. Kau oh, lagi ha. Alright Lagi ke mana lagi Boleh panjat tak Asal ada bunyi Portal kat sini Oh atas tu ada benda Macam nak pergi sana Boleh panjat tak Ada trampolin tak camping ten. Okay Go There you go Weh Lampau-lampau macam tu lompat dia Kita cuba dapatkan Benda tu Alright Jangan fail Alright Oh kita keluar kat situ Tapi aku nak cuba dapatkan tu Go! No! Oh, sebab ada benda ni block eh. No! Aku nak benda tu. Sekejap, maybe kita boleh... Lompat ke kanan. Yap. Yap. There we go. Much better. Much better. Pak guys. Ah! Right. Yup. Dapatlah rubber ducking. Right, RB to throw the duck. Okay. Kalau ni satu. Kalau ramai-ramai. Oh ni yang menatang bising tu siap. <laughs> oh my god. Tu satu. Okay. Tu ramai-ramai. What the. Ini kalau. Okay ni aku tahu. Ni kalau baling kat dinding ni sedap. Tu satu. Tu satu. Okay, tahan, tahan, tahan. Ah, satu family. Kau tengok game ni macam-macam ada. Okay, kau nak apa? Kau nak yang meme rabedak tu pun ada. Kau suka kau lah. Okay. Apa tu kita cuba keluar dari sini dulu. Okay, lepas tu kita kena meniti. Ah! Right. Got it. No problem. Pada trofi baik. And then kita keluar daripada portal tu. Dan sampai ke rumah PewDiePie. Rumah PewDiePie. Alright, last mission. Alright, sebab kita dah dekat sejam dah. Alright, last mission. Kalau aku dapat settle kan lah. Artsy Farsi. Drive gitu. Jangan marah. Mau kaya ni. Hop. Game ni memang best. Oh, enjoy dia buat mission dia. Nak figure out lah kan. Oh ni recycling center. Kau tengok betapa detailnya dia punya apa. Dia punya world dia. Walaupun macam ni je. Bang. Orang lain semua pumping-pumping ha. Ah. Aduh hai. <laughs> Aku suka betul lah menanduk-nanduk ni. Alright. Contribute to the sculpture. What sculpture ni? Alright. Only available in multiplayer. Oh, I see. Alright, so... Mana sculpture-nya? Oh, tu. Atas tu ke? Right. Okay. Alright, yang ni probably okay, kita kena cari benda yang kalau kita jumpa satu kita dah tahulah. Ini sculpture. Alright. Oh, ya ya ya ya. Tak gambar. Tak gambar. Tak gambar. Tak suruh pun tak gambar. Sampah. Sampah boleh tambah dekat sculpture Boleh tak? Ini Sweden Tambah, tambah, tambah Mati siap dia Boleh siap tak sampah Okay, what last? Last, last item Last item Apa? Allah, patah kaki aku Dia selalunya barang ni tak jauh pun <clears throat> Barang ni selalu tak jauh pun dekat-dekat je Aku main binatang ni pagi-pagi tau Lepas tu gelak-gelak Suara pun tak ready lagi Tapi tak apa Game best kita layan There we go Sampah Recycle lah kan Recycle Yeah Cool Rank up Oh dah, dah rank up ke? Kalau dah rank up Baliklah ke Goat Tower Boleh balik ke Goat Tower Cerah balik ke gua tower So aku boleh tamat kat situ Alright Tak apa Kita maybe uh, Gerak ke Dekat je kan Teleport Oh boleh teleport Let's go Alright So inilah dia God Simulator 3 Kalau korang berminat Alright Korang boleh dapatkan game ni dekat Epic Games Aku akan letak detail dia semua kat bawah Korang boleh uh, Click lah link tu And then korang boleh tengok Kalau Korang mampu nak beli ke tak Okay Game ni memang seronok Aku tahu Kamaru main juga game ni Aku memang nak main multiplayer dengan dia pun Tapi aku tunggu nak kena buat preview sejam ni Okay Tengoklah macam mana Okay kalau korang suka dengan video preview sejam ni Macam biasa lah korang tahulah Walaupun kita dah lama tak buat Dah buka dah pintu baru Yes Tempat baru Korang boleh like Korang boleh komen kalau korang suka dengan TV Sejam boleh subscribe. Kita akan jumpa di next preview sejam. Apa benda yang dia buka aku tak tahulah. Nantilah kita akan tahu nanti kalau kita main lagi game ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.